Hallo allemaal, ik ben Natasha en ik wil nog even eh, delen aan jullie dat ik uh, daarnet nog eh, kaartjes heb getrokken van mijn spirituele skulls, mijn, mijn, mijn en mijn kristallen schedel die ik al eens heb voorgesteld aan jullie. En ik wil even graag delen welke kaarten er naar voren zijn gekomen, want ik wil heel graag weten welke energie dat ze in hun dragen. En eh, ik vroeg dus ook van eh, welke um, drakensoort energie is er verbonden met deze prachtige uh, Deze drakenskul heeft trouwens twee kristallen in zich. Dat zijn de kristallen labradoriet en tourmalijn. Dat zijn twee kristallen die heel erg verbonden zijn met het aarde-element. Dus het is daarom ook wel logisch natuurlijk dat deze draak ook heel hard, help, heel hard helpt met het aarden. Nu, eh, toen ik vroeg welke draakensoorten met aan deze skull verbonden was, kwam eh, deze kaart naar voren. De zwarte draak. Ehm, de zwarte draak van Saturnus. En eh, heel speciaal was het dat er op de achterkant van deze, van deze kaartenset ehm, kwam er, stond er ook de zwarte draak. Dus dat was voor mij heel erg duidelijk een, een bevestiging dat, deze, dat de draak die hieraan verbonden is een zwarte draak is. En heel erg helpt met het aarden en zo. Dat is echt prachtig. Ehm, hier heb je dan een prachtige uh, kristalschedel. En eh, hierbij kwamen de kwam eh, toen ik vroeg welke energie is te verbonden aan jou, kreeg ik de, um, de igel, de arends. En eh, bij de info stond vooral geschreven dat deze erg verbonden is met het afstemmen op de engelenenergie. En toen ik vroeg of de energie van deze prachtige skull of deze mannelijk of vrouwelijk was, kreeg ik eh, de Holy Amethyst eh, kaart. En dat is dus duidelijk een vrouwelijke energie. <laughs> dus dat eh, vind ik ook wel heel erg fijn. Prachtige energie trouwens van deze kristallen skull. Ehm, ik heb ook kaarten getrokken van mijn nieuwe drakenbeeldje. Mijn prachtige oranje drakenbeeldje. <laughs> En ik eh, vroeg eh, welke soort draak is er verbonden aan jou. En toen eh, kwam de gouden, gouden, gouden Atlantis draak naar voren. Het is heel duidelijk een gouden draak energie. Dat zie je ook wel aan, aan, aan het draakje natuurlijk. En toen vroeg ik ook, ehm, heb je een mannelijke of een vrouwelijke energie bij je? En toen trok ik de kaart van. Sarabis B. Ook een heel erg gouden energie, zoals dat jullie kunnen zien. En ehm, bij de info van de Xerapis B-kaart stond ook geschreven dat deze sterk is verbonden met de Phoenix-energie. En de Phoenix werkt heel vaak samen met de gouden draken-energie. Dus ja, dit, eh, dat was een hele mooie bevestiging voor mij. Ja, echt prachtige energieën energie. Ik ben heel erg blij dat ik deze kaarten heb getrokken. En, dat en zo leer ik dus mijn, ehm, mijn eh, beeldjes en mijn eh, skills goed kennen. <laughs> Dit wil ik graag even delen met jullie. Eh, heel erg veel liefs en tot de volgende keer.